नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्थ गुरुजी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं टूथपेस्ट से घर में बैठे बैठे प्रेगनेंसी टेस्ट जी हाँ दोस्तों इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करें दोस्तों आप हमारे चैनल को वीडियो देखते टाइम हेल्थ गुरु जी के आइकन के ऊपर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और खाने पीने के चीज़ों के नुकसान और फ़ायदों के बारे में बिल्कुल फ्री में बताते हैं चलिए शुरू करते हैं यह गर्भवती होने का एहसास हर महिला के लिए गर्वपूर्वक होता है गर्भवती होने का हल्का सा अंदेशा महिला को जानने के लिए यह बेवश कर देता है कि वो सच में माँ बनने वाली है या नहीं यदि आपको भी लगता है कि आप गर्भवती हैं तो देर किस बात की आप घर बैठे ही प्रेगनेंसी का टेस्ट कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों वो भी टूथपेस्ट के जरिए आज हम इस वीडियो के जरिए घर बैठे टूथपेस्ट के साथ गर्भावस्था परीक्षण करना बताएंगे टूथपेस्ट के जरिए गर्भावस्था परीक्षण करने के लिए सबसे पहले आप सफ़ेद रंग का टूथपेस्ट लीजिए फिर सुबह के समय का आपका पहला यूरिन यानी आपका पेशाब और एक ग्लास लें एक डिस्पोजल ग्लास में अपने यूरिन का नमूना लें अब उस यूरिन में एक चम्मच टूथपेस्ट मिलाएं। इसके बाद इसका परिणाम यूरिन में टूथपेस्ट मिलाने के बाद यदि उसमें नीले रंग का बदलाव देखने को मिले तो इसका मतलब आप गर्भवती हैं यानी गर्भवती होने का संकेत है इसके अलावा जाग का एक साथ इकट्ठा हो जाना भी सकारात्मक गर्भ अवस्था का एक संकेत होता है यानी रिजल्ट पॉजिटिव है यदि इस परीक्षण करने के बाद कोई भी गतिविधि देखने को ना मिले तो समझे कि आप गर्भवती नहीं है यानी आपका रिजल्ट नेगेटिव है तो फ्रेंड्स ये था घर में बैठे बैठे टूथपेस्ट से प्रेगनेंसी टेस्ट करने का उपाय जो लाखों महिलाओं द्वारा हर रोज हमारे भारत में और विदेशों में अपनाया जाता है आप भी अपने घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में शंका होने पर आप भी टूथपेस्ट से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव बताने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताइएगा तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कल को कुछ नए वीडियो के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद गुड बाय